حيت هذا خير كبير عند الله ما يمكنش انسان آه، حيت الدياليز راه شي حاجه كاين ما كيعرفوش ما كيعرفش الدواء ديالو شنو هو ما كيعرفوش شنو كاين وكنشكروا هاد الناس وكنقول لهم الله يرحم الوالدين انهم ساعدونا بزاف الا كنا حنا 12000 في الحصه راه ما يمكنلكش غادي تجمعها في جوج آه، جوج حصات في السيمانه يعني 24000 في السيمانه راه صعيبه هاد الناس يعني راه داروا خير كثير فينا بزاف ربي لا يخلصهم عليه واخا نشكرهم حنايا ونقول لهم الله يرحم الوالدين ولكن الله لا يخلصهم على هذا الخير